شاء الله معايا فيديو آه، ان شاء الله يعني هنا لو في واحد اصلا دخل عليك بنفس الطريقه معايا وكل قوته ودفع عليك هنا واحد اثنين هنا الثانيه اهو بصد هنا معايا وبدخل هنا مره واحده بعض. واحد اثنين ثلاثة بخطف كده انت بتخطف اصلا لو انت دوست هنا خلاص الموضوع خلص خلاص طب نعملها واحدة واحدة عشان أول حاجة لازم انت تصب واحد جسمي صدر ايدي حط كده خلاص حتى لو هو بيفكر يضرب من حاجة تانية اوكي اهو خلاص زي ما انت بتسيب هنا الايد هوب اضرب جسمي انا اتحركت هنا بجسم كله ان انا باخد ايده دي كده برميها مره واحده بعد من هنا انا خدت كده خلاص خدت بنفس جسمي هنا لو انا جيت هنا مره واحده عملت كده عمليه ايه؟ خدت طيب نشوف اصعب حاجه معايا قوه الدفاع جاي محمد خلاص كان شخص فعلا قدامك في الشارع وانت بتهجم عليه خلاص خلي بالكم معانا يلا واحد واحد اثنين ثلاثه كده انت كده بتقدر الخصم لو انت هنا في نفس المكان شوف سيب ايدك من هنا العظمه بتاع الدراع لو انا دوست هنا خلاص ده عمليه كبسه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله